Yo quiero educar. Yo quiero educar. Yo quiero educar. Yo quiero educar. Yo quiero educar. Yo quiero educar. Yo quiero educar Yo quiero educar y quiero aprender. ¿Me ayuda?